Тэгнэ шүдэ угааснаа. Оо за за гараа дээр. За гараа гоч. Өнөр яг гой гараа гочх нусын агаа ицсэн биш би ицсэн. Одоо дээд хорхон цор дээж нь харагдах юм. Энд нэг хорхон цорол, энд нэг хорхон цорол, энд хорхон цорол. Энд нэг хорхон. Болохгүй шүү. Аа. А. А хатраа. Таамаа зайли. За яшаа. Таамаа зайлч. Вот, это, это не супер. Нам супер. Өнөөдөр шүдний эмчийн цагтаа Дагна маань анх удаага шүдээ үзүүлнэ. Бас мөнхөшийн бас шүдээг үзүүлнэ. Шүдээг багаас нь эхлээ сайн арчилах юм бол наачиг болдог байгаа гэж. Наачиг ингээд бараг 30 40 хүртлэе хорхоо идэхгүй явна. Оо, хоёр биш нөгөө тийм ээ. За дагна чи хэдэн шүттэй лээ? За за за. Хэдэн настай? Хөөе, хэдэн настай вэ? Нэг баг мэрэгжил гинэ. Мэрэгжилгүй байгаа ажилдгүй байгаа. Манай хүү бид өөс өмнө үзүүлчихсэн. Тэр нь байл юм болоо бүртгэл. Тэ. Амьдрал даахад үзүүлж байна. Бүх юм байхгүй байхгүй байхгүй байхгүй. Тэгснэ хамгийн доор нь хамгийн сүүлд хэзээ эмлэгт үзүүлсэн гэж анх удаа. Тэгээд тэр анх удаагаа шүдээ үзүүлэх гэж байгаа ахын тэнд явчих. За дагны анхны гарын үсэг ээж нь зорсон. За гарын үсгээ зураарай. За. За. А о тиймээс. Мөнхөр шүдэ яг ингэж байгаа гэдгийг нэг харууллаа. Яачаад байгаа юм бэ? Хоорондоо амар зайтай ингэж. Оо дагна маска зүгээгүй шүү дээ. Дагаан зүгээд. Аа юм чинь. Юм чинь маска зүгээлээ. Оо. За. Аа юм чинь араа бүх маска зүгэнэ. Мөн найзынхаа шүдний имлийг нэг чингэ утгаар сурчлаа гэвэл л доо. Тэ? Зөвхөн л өөрийнхөө шүдийг харуулцмаар. Аян бага. Миний найзын л буян шүдэ. Тэр карамелын битээ амар муухан байна. Нэг ч хорхоо өгдөг. Яг ийм л мөхгөрлөө тохир. Яахгүй. Өтөр мама гарч ирсэн. Тий амаа маа гараад. Амаа. Заамаа гараарай. Амаа. Оо. Good. Ah, good. Hello, Daddy. За амар хацгаа. Одоо амар хацгаа. Нөө сайн байна уу чи? Яа. Аа яа, дэнэ үзэх. Дэнэ одоо анх удаага шүтээ үзэх. Хоёр нас гурван сартай. Чамаа дөрөв сартай. Яа, нэг юм бэ? Ямар том амтай юм бэ? За эн чин харъя заяа шүтээ. За хош. Ингээ хош нэвтдэг байхгүй юу? Чи яг хэвтэрэ дэнэ. Аа гэж. Аа. Хэвтэрэ хаашаа. Аа ямар мундаг юм бэ? Би хаачихгүй. Оо, тик видео үзээрэй. Чи дэсээ пепаг наа. Аа, вау. Аа, гэх. Яашта гой шүттэй. Шүтний баба хаа юм чи харизаа юу? Оо. Аа. Асуулт хөл юм шүү дээ. Юу орхон шүттэй юм бэ? Ерөнхийдөө сүн шүднүүд бүгд ургацсан байгаа гэсэн. А тэгээд сүн шүднүүд чинь нийт 20 шүд шүд байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр угаалтаа юм сайн хийдгээрээ хийгээлээ. Өнгөр мөнгөр алаа угаалтаа айгүй сайн байна. Асуудал юу вэ гэхээр жоохон юм жижлүүлж дийдүүлмээр юм. Уран наснаас эхлээ зай тавигдах хэрэгтэй. Дайган шүү дурахтаа бэлтэж юм гэсэн үг. Цаа юмыг жижлүүлж идэх айлам мах ч юм уу те. Би ч надад хой жижиг төрхөж өхөө. Тийм. Тэ тэхөө. Эвсэм ч амтар төрхүүлчих та яд зэ. За 6 сар л ерөнхийдөө шүдийг хаалганд ирсжүүлээ байж гэн гэсэн үг. Энэ сүүн араанууд 8, 9, 10, 11 хүртэл байх учраас сайн байхгүй л болохгүй. Ями ями ями ями. Гойно. Ями. Грамт хэрэгтэй юм би. Эм чи дээш нисэг нэ. Маа ямар мундаг ингэж чи гэсэн мундаг юм аа. Юу дуг тавьж байгаа шүтэн. Тэр нэг сайн зайлдах арга байна. Таа гоё юм аа. Чамаа мондөг болохоор чинь хүрхэж өгж байгаа шүү дээ. Ихтэй мондөг юм аа. Аа, ингэчих яа. Гоё байц дээ. Хүн чинь бох төрхөж өгж байгаа байхгүй юу? Шүдийн хүчтэй болгодог байх. Энэ юу намттай юм бэ, тий? Тий, яг бохны амт. Аа, тэгэхээр миний амт. Аа, ями гинэ. Захирдаг на. Аа, яа яа. Нэг юм уу? Аа? юм уу тухай юм хэлүүлэхгүй шүү за. Оо за. Тэш анаа аа гэ. Аа үү за хараа. Гоё болсон биз дээ. Аа гэрэ. Аа гэрэ. Мани дидик. Дидик. Мм. Энэ энэ яваа юм бэ? а нэг ингээд угаал цайтай цоорл үсээгүү тол бүсээгүү юм байгаа юм чинь а цоорл магт харьцангуй баг 6-аас хүртэл таны л юусоо та хоёрын л анхаарал хандуулах нь чухал гэсэн үг байхгүй юу Мокоше Мокоше Захгүй зайтай аваа тий Жохон биш бүр хитрхи зайтай Аа тийм аа тийм Уул ерөнхийдөө боломжийн давгүй байна Бас өөх чи Дөрөв аль Үн мөнхөш шин шүү дээ эмэгтэйнүүд одоо цоорсон шүүд алга энэ цонгийн имчилгээ аюу асуудалгүй сайн хийсэн байна. Хоёр үүдэн шүүд бүр зайтай ингээд жоохон дэлид угаагаад байгаа шүү дээ. Дээр доор. Тийм. А тийм маа мэдслийн имчил үзүүлээд энэ үүдэн шүдний нөгөө нэг ургуулын хөвч шүү дээ. Энэ хөвчийг яах вэ гэдэг яшигдэн. Аа зөв. Тийм. Үүдэн хоёр шүд миний харж байгаагаар хөвч богноос олоод нэгэн зайтай зай өсчээд байгаа байхгүй юу? Агтаараа ургах үеэр энэ зайн уу шахагдах нь үгүй юу? А эсвэл аппарат зөөх ёстой юу гэдгээ асуусан дээр нарийн мэрэгжлийн юм чинь илүү сайн мэдж байгаа гэсэн. Энд тийш өөрөөр очиж хичээртэй болох юм тий. Тий, ер нь бол хичээр шаардна. Шүдэ хайрладаг болно. Амны ариун зүйл сайн болно тий. Маш сайн аваад болно. Угааж аваад хуулах тохиолдол байна Юу? Батаа юу? Гоо байх. Унах салах тохиолдол. За, юу мэдж байгаа л унах тохиолдол их нэг. Мэдээлэл. Одоо гэртээ сайхан хуралдах хэрэгтэй юм ба шүү дээ. Одоо тохиолдол юм байна. Я. За, одоо баярлалаа. Үнэхээр баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За. Гагаа ямар тань. За агаас таашаа гарах уу бүгд тэрий. За агаас таа.